大家下午好啊！如果说你这个特别喜欢传统的这个一九一一，但是呢，在靶场打起来，发现这个点四五口径啊，这后坐力呢稍微有点难控制啊。那记得在这个视频的下方点赞、留言、加关注啊！因为今天我们要讲的这把枪比较有意思，是这个 Wilson Combat 的这个九毫米的一九一一啊。很多小伙伴说这个。 啊，那九毫米的191，那不就是2011吗？其实并不是啊，这个跟201还是有很多区别。这个呢，其实真的是传统的191，啊，只不过是九毫米。然后呢，在这里呢，也给大家看一下它这个枪的这个枪身铭文啊。首先这个 Wilson Combat 给大家看一下啊，哎，非常的醒目，对吧？然后呢，再给大家看一下它的这个，哎，它的这个 x t e c Elite。 这是它的这个版本号啊，然后枪管很长啊，然后呢，这个枪，这个后面我给大家讲讲这个枪的射击手感，非常非常的有趣啊，啊，对比这个二零一一相比，当然了，今天呢还是要把这个枪跟往常一样，咱这个从头到尾往前这个过一遍啊。首先这把枪啊，其实呃怎么说呢，一九一很多人都知道为什么叫一九一，是一九一一年定型，然后成为这个美军的这个制式武器嘛，对吧？所以说已经有很很很长的这个年头了。 啊，这个设计呢很经典啊，因为它这个握起来其实很舒服，呃，包括像这个弹匣，它这个构造之类的，我后面会慢慢讲到。嗯，当然了，这 Wilson Combat 也不是吃素的，对吧？所以说，在这个一九一的基础上呢，做了很多的这个更新和这个啊改进。呃，咱就从头往前讲啊，比如说前面这个，哎，这个 Fiber 的这个前准星啊，这个准星呢，就是说能通过这个啊，就光纤吧。 收集很多的这个从上面侧面这个对吧光，然后呢反到这个前面的这个点上面，然后呢你就更清楚的看到你的这个前准星啊，很亮，对吧？对吧？绿色的非常亮，所以这个呢是比赛起来非常非常舒服。当然这个枪其实这个定位也是就做比赛用途，所以说大家可以看到它并不是考虑 E D C 或怎么样，所以枪管长度还是有一定长度的。然后呢，做工啊没得说，就是哎。 很很顺啊，然后前面呢也有这种这种切口啊，很多枪如果说有需要用这种，呃设计的话，其实要多加钱的。它那是原厂就是这样子，所以说你在这个，对吧？这就是我说的这个一九一和二零一的区别。一九一这个弹簧会硬很多啊，对吧？你可以做这个。 呃，上膛以及就做这个这个 press check 都可以通过这种方式啊，对吧？但是如果你习惯用后面的话，它后面有这个非常深的这个 serration，所以这个呢，就是你可以在这后面，哎，很轻易都拉起来。当然，如果说你是这个 Wilson Combat 的这个老用户啊，你应该不会陌生啊，就是这种，就是 X 的这种呃切槽是它的这个比较经典的设计。 当然也跟前面这个这个 S-Tech 这个也有异曲同工之处啊，所以说遥相呼应，对吧？哎，中文最近有进步啊。然后再说到后面啊，后面的话它就是简单的这个 c o m b a c t Site，然后呢仅能做这个上下调节，不能做这个左右调节。左右调节呢是通过这个前面啊，前面通过一个特殊的工具把它推到左边或者推到右边，是一个类似于燕尾槽一样的这样的设计，对吧？然后后面呢？ 就是通过这个螺丝啊，拧这个后面这个螺丝，调节这个上下。所以说前面调节 windage 就是风向，后面调节这个对吧？Elevation 就是它的这个上下。所以这个准距呢是可以调节的。啊，后面呢就是这个很简单的 blackout 这个 come by sight，对吧？然后你需要瞄准的时候，对吧？就这样瞄准，哎，就可以了。就是你的 set picture。呃，个人感觉啊，就这种这种设置，就是作为比赛来讲，还真的是挺有用的。 呃，减少更多的这个干扰，尤其是很多人如果说习惯用这个红点的话，如果用回机瞄的话，也许这样的配置可能在比赛用途里哎是更适合的，因为你需只需要找一个点，然后周围是黑的，然后你就对吧，压缩扳机啊就可以激发了，所以说能够提高你的这个比赛成绩。然后呢，再接着往下讲啊，就是这个枪口前面的这个啊没有弹匣啊，然后这个 chamber 也是。 clear，所以说这个是，呃，safe 的 environment 啊，就是，对，all clear。然后就是你可以做这个，呃，跟一九一一样的这种拆卸，就在前面这个地方，看到没？拆起来呢不如二零一那么方便啊，就是你又需要把这个，对吧，推进去，然后怎么拆？这里我就不不多多呃细讲了，因为这个。 呃，我重点是讲这个枪的介绍，而不是讲这个枪的这个啊维护和拆解以及清洁，这个我们可以后面出，对吧？但是这个这个主要是讲这个这把枪，但是这把枪呢，就是呃，毕竟是一九一，所以说怎么说，它这个弹簧呢比这二零一要重很多，啊，就是，当然毕竟是九毫米，所以说比这个点四五的弹簧还是要轻，但即使如此，也比这个呃二零一的这很多枪的这个弹簧还是要重一些。 然后呢，另外一点不得不说啊，就是我发现了这个这个枪呢，它的这个涂层啊，它是会有磨损啊。就是来看一下，看到没？这个地方已经有这个涂层的磨损，然后以及这个地方，看到了吧？也有磨损。就是我一开始以为这个枪的这个外表涂层的磨损是这个西格绍尔的专利啊，没想到这个。 威森康拜，他他也他也搞了这个，呃，可能是他们专利过期了，这威森康拜也开始学他们的专利了，就是有有这个明显的掉漆。当然了，对于枪的这个本身的这个啊操作功能上没有任何影响，而且也不会担心你不不需要担心它会生锈或之类的，因为它这即使只只是一个涂层掉。如果说你过于担心，对吧？你就整一个那个叫什么，呃，马克笔啊，黑色的，哎，描一描，是吧？ 或者你更专业一点的话，它其实专门就是这种，就是可以它差不这种 blue 的这种东西啊，啊也可以弄。当然这个就是啊有点美中不足吧。好，然后这个说完这个掉漆的情况啊，然后给大家看一下这个枪管。枪管呢并不会说像这个201或者是什么 s c a t o l X1 啊，或者是这个呃其他对吧手枪，它会有什么 blue barrel 这个枪管对吧？很很简单就是一个普通的枪管，然后呢枪管不会。 翘起来啊，因为它这个呃锁止机构，它跟这个普通的这个格洛克或者是 P 三二零之类的还是蛮不一样的。所以这个也就是为什么一九一它这个喜欢用它，或者是二零一喜欢用这种平台，就因为它真的是啊比较准，它它枪管不用上扬，所以说这个准确度会非常非常高。其次呢，有个小细节，就它这个 chamber 这个地方，那大家可以看到啊，上面有写 Wilson 九毫米，然后呢后面还有切槽。 对吧？呃，切槽原因我不太理解它为什么要切槽，但我猜大概是因为，呃，一方面能减轻的这个枪枪身本身的重量，其次呢能加能更好的提高它的散热性，因为它表面积更大了，因为这个地方其实热度也是蛮高的，因为这个所有的这个，boom 的那个那个都在这里面发生完成，对吧？所以说，呃，这是我的理解啊，呃，当然对于它的可靠性有没有其他的影响，我觉得，可能。 多了一个槽，如果说你有些简单的什么泥沙之类的，也许，对吧？多个槽，它也许能提高可靠性，这是我的猜测。但是如果说你知道这个真正的原因，它为什么在上面开槽，哎，记得在这个视频的下方留言告诉我，以及告诉这个视频的呃其他观众啊，我们分享一下这个新的小知识点。然后后面再讲的话，就是呃它的这个操作啊，呃比原厂的这个呃一九一要好很多，因为它是。 两侧都有这个这个 safety 啊，所以说你左手右手都能可以非常操方便的操作这个保险，对吧？然后另外呢，就是这把枪也有这个很经典的这个 grip safety 啊，所以说如果说你这个即使是保险解除的状态，你没有握住这个握把，你这个扣动扳机啊，还是没办法不会激发，所以说这也是一个。 啊，多了一个保险装置，但是呢，嗯，多一个东西就有可能，呃，就需要多一个东西去注意去维护，对吧？然后也有可能会有有这个故障的产生，所以说越简单其其实越可靠。然后也不得不说啊，再给大家看一下它这个扳机部分的这个表层的这个磨损啊，这个感觉都快成一个战损版的这个一九一了。我们这个地方。 就是这个呢，就是它的这个表面的涂层啊、工艺啊，的确是让人有点这个有点下头啊。然后再说，我发现一个小细节，就是因为它这个单动的扳机嘛，每次它这个枪做这个往复运动的时候，对吧？它会带动这个击锤往后打，但是呢，正常待击发的时候，它其实是不会接触到后面的这个 bevertail 的，可以看到吧？其实是有一条缝隙的。 但是如果说它这个速度过快的话，它是还可以会撞击到后面这个这个握把保险这个 bevertail 就是这个撞到后面的问题是什么呢？就是这个地方也会留个印儿出来。所以说就是如果说你跟我一样，就是对于枪械的外表不在乎，而且觉得枪啊就是有一些这样的划痕，有一些这样掉漆。 才更有味儿的话，哎，这个枪还真的蛮适合。但是如果说，呃，你有强迫症对吧？或者就是完美主义者，说，哎，我这枪就不能有点、有点半点这个瑕疵，那这个枪要慎重考虑，对吧？因为这个东西磨损的确挺严重的。当然了，我的那个 X c 都已经生锈了，就是这是另外一个题外题外话了。然后好，我们接着往下讲。呃，正因为它这个不是二零一啊，这是一九一，所以说也不可能说看到这个它的这个整个。 呃，trigger guard 和这个握把呢，它是呃一体的，它是肯定是分体的，这是全金属的嘛，所以说相对来说枪身比较重一点，加上枪管比较长，所以说这个枪的这个准确度和后坐力控制相对来说还比较好控制一点。当然，这个手感后面会给大家就是做一个呃类比，比较有意思啊，先卖个关子，让大家把这个视频看完。呃，遗憾的是什么？就是它这个下面并没有这个。 战术导轨，所以说这个你想加装什么战术配件、什么的灯啊什么的，不可能对吧？这很没办法。然后其次呢，它这个握把的部分呢比较传统啊，就是你保险在这里控制，对吧？然后当你想这个单手射击的时候呢，呃，你可以把手压在这里，没有任何问题。你也可以把手放在这里，它这有有一个这个小凹槽啊，这样的设计，这样子也可以，对吧？ 就是取决于你的这个射手的这个习惯，对吧？对，都可以。然后呢，说回来这个扳机啊，这个扳机跟这个呃，就是普通的191扳机，它并它是它是有 curve 的，但是呢，它这个 curve 呢，它不是说像其他的一样，它里面是是呃怎么说纯平的，它里面也有一个这样的弧度，同时它有一个这样的弧度。呃，虽然说191的扳机就是。 比较脆啊，因为它是单动扳机嘛，所以说操控起来手感会非常非常好，呃，但是呢，它我如果说要是我的话，我还更喜欢就是垂直竖直的这种扳机，当然这个其实没有任何影响，因为这个扳机的行程完全就是前后这个行程，并不存在说你压一个扳机它是一个这样的行程，对吧？它并没有那个 pivot point，就是没有一个支点，它是完全压缩到后面的，大家看一下，看到没？它是完全往后的。 所以说，对于扳机的手感影响的其实并不大，就是，呃，会会强迫你去把手指放到这个扳机的正中间，所以说帮助你会养成一个好习惯。然后呢，其次呢，就是它这个扳机虽然说它这个面儿是这样凸起的，它不是这样凹进去的，它是凸起的，就是给大家看一个特写，它还是有个凸起的。同时呢，里面有防滑纹，对吧？呃，这个呢，就是会让你强迫把这个，对吧？放在手指的这个正中间，对吧？放在这个地方。 然后去操纵这个扳机，然后既然说到这儿了，那就给大家讲讲这个扳机手感，对吧？这是它的 take up，到这之后轻轻往下压，然后扳机的 reset 很很浅啊，这是它的 take up，到这儿扳机强，往下压。 这个扳机非常非常轻，估计可能，呃，两磅多到三磅，三磅左右吧，应该是三磅左右的扳机。reset 就可以了。扳机非常非常舒服啊，所以说这个枪，你要是单说扳机来讲，包括它这个搭配，它这个这么长的这个枪管啊，这个枪准确度会非常非常高。就是，啊，我记得官方它的这个承诺是二十五 yard 的。 就是大概可能二十三米左右吧，它是就是打一英尺的，呃一，一英寸一英寸就 one inch，呃一英寸的这个这个 grouping，所以能能打成这么大。这是它枪原厂的这个呃保证啊。然后再往下说，它就是它的这个握把部分，它握把部分呢也是非常非常的好看啊。然后当然你也可以换，跟一九一一样，就是因为这个只是一九一的九九毫米版本，对吧？两个螺丝一拆，然后你可以换一个不一样的握把。 这握把呢，原厂的就是比较 aggressive 了，就是，呃，很很防滑了。然后呢，也是这个传统的这个 Wilson Combat 设计，当然也有它这个 logo，非常漂亮了，就是对吧？Wilson Combat WC，不是那个咱国内人经常说的这个厕所，两回事儿啊。人这是镶金边儿的，那个那个不带金边儿，那个厕纸你都没有，你还是自己带啊。然后这个你再看啊，后面后面呢，它也是有这个非常深的这个。 就是 X，就是 diamond shape，就是所谓的这个钻石的这种切割的这种感觉啊，包括前面这也是，对吧？哎，大家看一眼，前面有这种切割的方式，然后包括像这个下面呢，有一个比较深的这个 undercut，对吧？所以这样你握枪的时候呢，你可以握的相对来说比较高一点，对吧？然后呢，同时你前后这个地方其实这个前后。 握起来会非常非常的踏实，所以说，枪再怎么跳，在手里在手里不会滑，这个我觉得是，呃，这个握把做的非常优秀的一点。当然，这个如果说你一定要说吐槽的话，我给大家看一下，我这样紧紧的握住。当然，真正打手枪肯定不可能这么握这么紧，对吧？握这么紧，啥东西都让你捏坏了。然后给大家看一下我的手啊，看到了吧？ 所以大家知道有有多这个，它这个深有有多深了吧？所以说很很就是很防滑，非常非常防滑。但是如果说你要是真的是紧张情况下，还还挺割手的。但是为什么说我觉得这个握把手感特别好呢？是因为它这个其实是 single stack。给大家看一下弹匣，九毫米，对吧？十发，对吧？single stack 很薄啊，不像这个二零一，它是 double stack，就是很厚。 就这个只能装十发，像那个二零一对吧？同样高度的话，基本能装十七发，这个只能装十发，对吧？对，装进去。但是缺点啊，就是我不能说缺点吧，应该说比较遗憾的就是，即使它都是个 single stack，但是呢，每次推弹匣的时候，无论是二零一还是九一，对于我来讲，对吧？我是能摸得到这个 nipple，就是能摸到这个弹匣推弹钮，但是呢，我想真正推弹的话，其实还是要，就是 break 我的 grip，对吧？就是你看。 要动要动一下，对吧？这样动一下才能摸得到，对吧？然后才能推弹匣。然后呢，再说这个弹匣井啊，弹匣井它也是有一个自带的一个弹匣井，但这弹匣井呢，其实呃很圆润啊，不像这个无论是其他这个二零一也好，或者是像这个呃，甚至咱往低了说，像这个第五代的格洛克一样，它是比较方方正正的，这个是非常圆润的。 啊，当然它这个弧度呢并不夸张，你也不需要特别夸张的弧度劈那么开，对吧？因为这玩意儿比较细，不像是201那么粗，所以说你劈得更开。这个因为比较细，所以就不用劈那么开，懂了吗？对吧？然后你这也是啊，关着灯闭着眼睛，对吧？你就往里边这么一塞，一塞能塞得进去，没问题，轻松。呃，好，弹夹部分说完了，然后这个握把部分也说完了，扳机手感也说完了，那咱后面就得聊一聊它的这个。 啊，射击手感，射击手感呢？因为它这个跟二零一很不一样，它这个弹簧的重量啊，包括它整个枪本身的重量，包括像这些，呃，整个金属结构的构造，就是二零一，你的枪打起来的时候，它这个枪枪身的这个，啊，后坐力的感觉，啊，它其实是有点二零一啊，是有点就这样，前后前后前后，然后头呢会稍稍点一下，就是点一下点一下点，就往上扬一下扬一下扬一下。 但是这个枪，就是因为它的这个，首先整个上面这个 slide 本身就是这个上机匣本身就非常非常重，加上弹簧呢也比较重，然后整个这个行程啊，大家可以看到，就是会导致你开枪的时候一个手感是什么呢？就是这个枪开起来它不像二零一是枪跳一下跳一下跳一下，这个枪更多的是这样，这样每个后坐力，咣一枪，一枪。 一枪，对吧？而而二零一一，尤其带 COM 的，就是哎，点一下，点一下，点一下，更多的是往后，点一下，点一下，往后，点一下，往后。这个是更多的是上下，上下，上下，有点像这个游泳的感觉。所以这个枪就是，呃，怎么说呢？呃，需需要更多的去熟悉，尤其是，呃，对于我个人而言，就是我左手辅助手的时候，我其实很多人是正常来讲会是这样子去去握枪，对吧？这样，然后这只手这样，对吧？ 但是我个人而言，我尤其是想打的相对来说比较快，我习惯是把食指放在这个地方，这个是这个地方呢又是很光滑的，对吧？它没有让我拉的地方，所以就是这个枪我没办法只能这样，然后这样的就就更就是跟我平时这样拉着前面拽住不让它这个枪口上扬的习惯呢又不一样，所以会导致我这个一一旦这样的枪就更，哎，对，是这样子一个，感觉，因为它一跳，它整个枪跳起来的时候枪是这样起来。 然后当当你想回去的时候，它这个本身这个质量也很大，就是重量也很大嘛。它这回去的时候又会推着你把这枪都回去一下，所以说又是往后一下，又往前一下，往后一下，又往前一下，它会有一个这样的这个感觉。而相比说二零一，因为它弹簧比较轻，然后它这枪支只是跳一下，跳一下，跳一下，跳一下，跳一下，这个就是咚一下，咚一下，咚一下，对吧？就是起来再下去，起来再下去，感觉是一个这个波浪形，就是哎。 对吧？波浪形，而那个二零一呢，就是跳一下，跳一下，跳一下，跳一下。所以说这个是两个手感，即使是九毫米，即使是大家都差不多的平台，当然一个是一九一，一个二零一，这个射击手感其实还是感觉能蛮明显的。当然，如果说你要是新手菜鸟的话，对吧？你都一样，这个你啥玩意不练，这玩意都是烧火棍，这都是烧火棍。所以说，呃，如果说大家有条件有机会，一定还是多练啊。这个要不然的话，这个你要说。 林子里遇到什么野生动物防身，或者是遇到什么坏人，对吧？这玩意儿你还是需要熟悉的去操作，对吧？然后好，那这就是今天我想给大家讲的这把枪啊，简单的一个小介绍，给大家再来一个特写看一下，非常非常非常漂亮的一把枪。哎，再来一遍，对焦对焦。 射击手感也没得说啊，就是当然比点四五口径好很多。然后，但是如果说这是跟二零一比的话，它这个射击手感还是非常有意思的。但是如果说你熟悉了一九一的操纵以及一九一的手感的话，呃，但是你又不想说买那么贵的点四五口径，或者说你想说，哎，这个我想说试试九毫米什么样的感觉，那这把枪，嗯，还蛮有意思的，我觉得还可以，对吧？嗯。 好，那这个就是今天简单的这个 Wilson Combat 这个 s a c Elite 这个版本的这个枪械的介绍。如果说你对这个枪有什么这个啊问题，或者是对这个整个这个射击运动或者什么这个问题的话，建议意见，对吧？欢迎大家在这个视频下方留言啊，然后我都会做一一回答。然后对吧？然后你要是知道这个为什么开槽，对吧？你可以告底下留言告诉我，告诉大家，然后让大家一起都学习学习。 好，那就是今天这个视频，那我就今天给大家讲到这里，我们下期视频见，拜拜。